des Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire l'ouverture des Haribo Tagada Pink qui pique. Alors là, ça va piquer. Nous on aime bien les bonbons qui On va les compter d'abord. D'abord, vas-y, je te laisse compter. Allez, tu commences, là. 1, 2,

71. 71 aussi. Super. Et si on peut pas essayer de faire une petite maison. Hein, imagine qu'on fasse, on essaie de faire une petite maison en tagada. Attends, faut vraiment que ce soit bien. Non, regarde après, tu fais ça, regarde. Oh, ça va être chouette. Attends. Hop. Hop. Après, on en, on en remet ici. Alors, Asia, dis-moi quel goût ils ont. Loupna, vas-y, toi. Non. T'as pas envie de Dans mes sagadas, j'ai un goût de fraise. Ouais. Elles sont pas rouges comme les autres, elles sont roses, celles-là. Et pourquoi elles sont roses Parce que je crois qu'elles piquent. Alors que les rouges, elles ne piquent pas. Elles piquent un peu plus. Ah ouais, elles piquent beaucoup, beaucoup, ça va. Ouais, d'accord. construire la maison des Tagada. C'est un royaume. Ah, le royaume des Tagada. le royaume des bonbons. Hmm. Miam, miam, miam, le royaume des bonbons. Ah là, le royaume est en train de tomber. Complètement. Ta ta ta. Ta ta ta. Ti ti et voilà le beau royaume. Hein de fraise. Ouais. Poupi eh, tu n'as pas goûté Moi, je trouve que ça... Moi, hum, bon, il y a un petit goût de fraise. Il y a un tout petit goût de fraise, mais je sens plus l'effet piquant que l'effet fraise les fraises. Regarde l'oiseau. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux qui vont dans le ciel. Et d'aller sur la main. Un oiseau. Et le bobo, il donne envie de Vole, vole, bien manger tous les fraises. Les oiseaux vont venir manger toutes les tagadas. C'est ce que Loubi essaie de nous dire à travers une chanson.

dans les mains sur les et pourtant je fais attention. Goutte, goutte, de pluie, mais tu Non, ça Goutte, goutte, de pluie, mais, mais aussi. Mais <laughs> aussi oui. Bravo, Où Ou de tagada. tagada Ah, bah après, ça va être de la purée de tagada, là. Ou c'est un royaume. Ah non, c'est le royaume euh, écrasé. De... Ouh, ça a J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, bah, c'est toujours un super bon moment pour nous d'être tous ensemble. Alors, merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des... Maman, moi, j'ai pas envie de la faire. Au revoir. À bientôt.